开始挑战 Taco Face 疯狂变脸。八月七日来肯德基天猫超级品牌日，和我一起参加 Taco Face 挑战，用你的表情领优惠，看你的 Taco Face 有多厉害。